الو ايوه الو عمر معايا مين معايا الو الو ايوه الو عمر معايا مين معايا الو الو الو عمر معايا الو ايوه الو عمر معايا مين معايا خالك عرفك تعبان في مستشفى ام المصريين انا شغال في المستشفى ام المصريين خالك عرفك تعبان في مستشفى ام المصريين خالك عرفك في مستشفى سامع حاجة من ال DJ DJ play my favorite song الو الو مين معايا الو الو الو الو مين معايا الو الو الو الو مين معايا الو في المستشفى يا مين معايا مالك عرفت في المستشفى يا مين معايا مالك عرفت في المستشفى